ok, ok. Ok, ok, mi name, mi name, ok, ok. Estoy volando como si fumara weed. Take it to me. Que se muerde la lengua antes de hablar mal de mí. Ok, ok. Ok, ok, mi name, mi name, ok, ok. Estoy volando como si fumara weed. normal mal de mí. Me miro la cara, no mira bien y cuando me da la espalda me tira. Y hablando de mí, sé quién es quién es mi. Yo soy vario de todo te, De donde vengo la trampa, la ya? En todo lo vas a ver. Ok, ok. Ok, ok, mi mi ok, ok. Estoy volando con. Ok, ok, mi name, mi name, ok, ok Estoy volando como si fumara weed Take it to me Que se muerda la lengua antes de hablar mal de mí Baby, I don't cry, nothing for you Dicen que soy mala por mi actitud Pocos saben de lo mío, menos sabes tú puta perra to me?